Os do BNG e de AGE, pero ademais eu creo que esta petición do Partido Popular ven a recoñecer que toda a investigación foi unha fraude e que se necesita realmente unha investigación obxectiva. Polo tanto, entendemos que non cabe a petición do Partido Popular e o único que cabe é proceder á votación da Comisión de Investigación. Gracias, señora Martínez. Procedemos, polo tanto, a